Salut à tous, ici Carboom. Bienvenue dans cet épisode 13 de The Walking Dead Telltale. Alors la dernière fois ça s'était fini avec un sacré paquet de merde entre les fermiers qui s'étaient avérés être des cannibales et le reste donc, enfin et euh, Larry qui fait un arrêt cardiaque avant que Kenny lui écrase la tête avec un bloc de sel. C'était pas vraiment ce que j'imaginais quand j'ai commencé l'épisode 12, mais bon... <laughs> non, blague à part, voilà, c'est ça a été mouvementé. Donc là, c'est l'épisode 13. Est-ce que ça va nous porter chance ou malchance On va voir. Dans tous les cas, on va essayer de renverser la situation. Allons-y. Donc, il fallait trouver une, euh, une sortie, etc. Bon, je vais dire à Kenny qu'il a déconné, mais... Euh, I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. <sighs> Bon, je vais, je vais quand même lui montrer le, le, logique. You talk a big game, but could you do the hard thing if it was Katja or Dust? It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know, the St. John's might have... No! They, they need Katja, remember? She's the whole reason they brought us here. And no doubt they're using Duck as a bargaining chip. I hope you're right. I know I'm right. I just gotta get to him, that's all. Est-ce que je peux parler à He was still alive, Lee. He was still alive. Hmm. Bon, je vais essayer d'arriver comme je peux. Larry and me, we might not have got along so great. But I know he would have done anything to protect you. He was a good father. Hmm. Je pense pas qu'on va lui dire quoi plus. Bon, je vais repérer la grille de ventilation plutôt. There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off. If I had something to remove the screws. The multi-tool. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, a rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Uh-uh. Je peux pas le faire en main. sorry, Lily. Bon. Je me souviens qu'il avait 60 centimes. Bon, je vais demander à Lily en premier parce que là, c'est vrai que t'as besoin de réconfort. I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here, but I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but uh, back at the motor inn, Larry... Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. do what you have to do. Merci, c'est... C'est vraiment pas simple. Oh, boy. Any idea which pocket he keeps his change in? Non, euh, c'était... Faut même pas lui demander ça. taking it. la poche arrière. Huh. still carried his wallet. un peu plus lui euh, après sa mort. Bon, merci, Harry. Hurry the fuck up, Lee. We don't have all day here. Non, Kenny, s'il te plaît. Je comprends ton choix. Je comprends ce que tu as fait. Je n'approuve pas du tout parce que quand même là, t'as quand même déconné. Mais elle a des sens de rien dire maintenant, We don't know where it leads. Looks like it'll probably lead right into that back room. I, can find out. Hmm. Ça me plaît pas trop dans là, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait le choix. You uh, think you can do this? I'm scared. It's okay mm. to be scared. We need you, Clementine. <sighs> okay. Allez, hmm. courage. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. still going. What do you care? Kenny! Oh putain, Kenny. Lily, I'm sorry. We gotta go. I know. I just need a minute to say goodbye. we're good. Okay? Hmm. Yeah, this is good. Shit, he's gonna get us all killed. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. C'est bizarre de voir euh, mes rapports avec Lily euh, être un, un peu améliorés. est ce que je peux prendre une arme Tant qu'à faire. Ah, une faucille. La foi, les faucilles, ça peut faire très mal. Je vais utiliser un maximum d'objets. Ah d'accord, <laughs> je peux pas garder euh, tout ce que je veux. Ok, ça marche. Bon, c'est... Ah, c'est la Mon dieu, elle a vu tout ça. Hmm. Je vais plutôt prendre la faucille que le crochet. Le crochet c'est vraiment un truc perçant alors que la faucille c'est toute une lame. Je préfère la faucille. Vraiment. J'aime bien les faucilles. Avoir une intime de ce nom ça fait plaisir. Ah oui mon plus mâche aussi. Connard, c'est mâche What the hell you think you're doing? Getting my family back. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Ils, y les vendent à Drambo, c'est bon. D'accord, t'as ta famille, mais... Ouh Who wants some? I dare some dead asshole. Dead. What are you doing outside the barn? Oh, shit. Just guarding the place, like you said. Sitting out in the rain like damn weird. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Not pick which one to keep alive. Not the kid. We must lead her in the trade. Oh, I know, man. This hey, is my thing. Keep your eye out too. When I let one think they can just walk right out, they never even look down. say that. putain de chiasse Oh yes La faucille c'est bien. You see? You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Give part of yourself so others can live. I should fucking kill you right now. Taré. Mark never volunteered to be food! You gotta keep me alive! If you kill me, the meat gets tainted! You can't eat it! You're already tainted! Do it then! I know you can! I seen you do it! Just like you killed that woman in the camp! It's just a. Enfoiré mondain de fils de chacal. Je suis pas comme toi, enfoiré mondain. me tuer. Oh putain, heureusement que je l'ai pas fait devant elle. Hein. Je voulais pas, je vais pas qu'elle voit ça. Go. I'll cover you. Just stay here and keep Clementine safe. Merci. We'll right back. Non. Putain d'en finir avec cet enfoiré. Kenny après, je le comprends. Hein. Si s'il y avait Duck avec nous et que Clémentine était là-bas, euh, je pense que moi aussi j'aurais pu un câble. Qu'est-ce que... Carly Carly Ow! Is everyone okay? You guys have been gone way too long. They attacked us! I knew it. I told you we couldn't trust them. Shit! How many of them are there? Two left. Where? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us! Shit! Is everyone else okay? They've still got Duck and Kaja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stick close. And Lee, be careful. Mais ils ont dû utiliser quoi Enfin, il a dû utiliser une machette ou un truc comme ça pour tuer le zombie à l'instant. Putain, ne touchez pas. on out there? Je vais rien dire pour <laughs> elle a compris. Bon, j'espérais qu'elle ouvre la porte pour essayer de vérifier, mais Brenda. Please, please don't you take another step. Brenda, come on now. You know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Te laisser avec la femme d'un de mes amis. Mon coach, je connais ma... locked it in like this? I'll kill her, Lee. Just let me go. Merde, Marc est mort, c'est... C'est vidé de son sang. Putain. Stay back! Don't do anything stupid! Let her go, Brenda. Please, listen to him. I'll do it! Please. Tu trembles. Ça se voit que t'as Je pas être trop agressif parce qu'elle peut le prendre comme un défi et m'attaquer. Revenez dans ta figure. Alors, je vous propose d'arrêter sur ce climax de, de, la deuxième partie de The Walking Dead. On a réglé leur compte à deux d'entre eux, le 13 nous a porté bonheur, et avant d'en finir, donc, je propose d'arrêter juste avant le climax. Je, vous garantis que moi aussi, je suis hyper impatient de voir où ça va nous mener, de, d'exploser la tronche à ces enfoirés. Vraiment, ces, fumiers nous auront coûté cher. Mais voilà, je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour voir le, dénouement de cette histoire. Et voir donc euh, comment je vais gérer cette situation pour euh, faire en sorte que Duck euh, soit sauvé pour la deuxième ou troisième fois. Je je, pas trop, je garde pas trop le compte, mais bon, je tiens pas à le voir euh, figurer à la liste des victimes. je suis, je suis motivé pour la suite là. <laughs> Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.